Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim pierwszym już regularnym odcinku z cyklu niemiecki od zera, w którym będę Wam przybliżał słownictwo i gramatykę języka niemieckiego e, w bardzo małych krokach. To będzie co odcinek, będziecie, będziecie poznawać jedno, dwa lub maksymalnie trzy nowe słówka E, z którymi to będę budował zdania, jak najwięcej możliwych zdań. Oczywiście każdy odcinek z nową porcją słówek będzie nam umożliwiał budowanie coraz większych, coraz większej ilości zdań i też coraz, i też coraz dłuższych. Także dzisiaj pierwszy odcinek poznamy dwa słówka. Pierwszym słowem to jest czasownik mieszkać. Czasownik mieszkać to jest czasownik wohnen. Wohnen. To jest czasownik, który piszemy w ten sposób. wohnen, wohnen to H, które słyszycie, to jest samo H. Ja oczywiście pamiętając cały czas, nie mogąc o tym zapomnieć, że to jest forma podcastowa, czyli tylko słyszycie. Oczywiście widzicie tytuł tego, e, tego odcinka, natomiast zakładam, że nie, niekoniecznie musicie mieć telefon teraz w ręku, jest może jest w kieszeni, może w torbie. I jedyny kontakt tutaj ze mną to z przesłuchawki słyszycie, dlatego staram się też wyjaśnić, e, tłumacząc pisownie, nie? jakoś obrazowo. Także mamy czasownik wołnen, powtórzcie sobie, wołnen, i piszemy go poprzez e, używając sam, e, e, spółgłoski H, wochnen. Tutaj warto wspomnieć, że spółgłoska H w języku niemieckim, mm, gdy, jest, gdy pojawia się w środku wyrazu, to ona dodaje powietrze, dodaje długości wymawiania E, samogłoski, po której stoi. I teraz tak, skoro stoi po o, czyli mamy samogłoskę o i po niej stoi spółgłoska h, to to o czytamy bardzo długo. Czytamy to na tyle długo, że to o przekształca się w samogłoskę u i mamy wołnen. Wołnen. Także żadnych skrótów typu wonen to jest błąd, dosyć mocny nawet. To jest czasownik wonen. Warto też wspomnieć, że większość, zdecydowana większość czasowników w języku niemieckim kończy się y, na literki en, czyli końcówka en jest charakterystyczna dla zdecydowanie większości czasowników w języku niemieckim. I w takiej formie zobaczycie w dużo czasowników właśnie w słowniku wohnen z tą końcówką. Dlatego tutaj też warto wspomnieć, że jest, że czasownik dzielimy na tak zwany temat. Tutaj będzie wohn, czyli to wochn w pisowni i na końcówkę en, wohnen Końcówka, ponieważ ona w, przy odmianie przez osoby e, ulega pewnej, pewnym zmianom, mianowicie znika i zamiast tego pojawia się inna końcówka. Nie? I to się dzieje na przykład ich e, wołne, na przykład ich, ja, ich wołne, ja mieszkam. Du wohnst. Wskakuje na, końcu, na koniec czasownika końcówka syty. I potem mamy on mieszka, er wohnt, ona mieszka, sie wohnt, my mieszkamy, wir wohnen. To jest temat, który właśnie nas czeka, który właśnie omawiam. Potem oni mieszkają, sie wohnen i wy mieszkacie, ja wohnt. Końcówka ty, nie? Także tę odmianę czasowników, które teraz zrobiłem, to nie jest temat naszych zajęć, naszego podcastu raczej takie małe awizo, e, taki mały trailer, to co nas będzie mm, obchodziło później. Natomiast wracając do czasownika wołnen, to jest bezokolicznik. I teraz drugie słowo na dzisiaj to jest zaimek osobowy my. I po niemiecku my to jest via. Via. Powtórzmy. Via. W pisowni wygląda to tak, że to, jest, że to są trzy litery W i R, czyli wir. Tak się pisze, tak się nie wymawia, tak się pisze. Wir. Czyli nasze polskie skojarzenie idzie w kierunku rzeki, e, nurtu wody, który powoduje, że gdzieś tam zakracając na kamieniach, na pewnych zakolach, powoduje, y, powoduje wir, czyli ruch obrotowy w wodzie, który gdzieś tam jest niebezpieczny. Jeżeli to jest duży wir, niebezpieczny dla pływaków, niebezpieczny, jeżeli to jest jeszcze większy, to dla jakichś łódek, e, kajaków i tak dalej, nie? To jest nasz polski wir. Natomiast słowo wir nie czytamy tak jak polski wir, ten rzeczny, tylko czytamy jako, uwaga, via. Hmm? I teraz Pierwsza fajna wiadomość. W języku niemieckim jest tak, że zaimek wir, czyli my, nie wymusza, nie wymaga zmiany końcówki czasownika. Czyli jeżeli mamy wołnyn, który oznacza mieszkać, wystarczy przed nim postawić zaimek via, powstaje nam zdanie, pierwsze zdanie już dzisiaj, wir wohnen. I to już oznacza, my mieszkamy. Wir wohnen, my mieszkamy. Tu zaznaczam taką kwestię, że w języku polskim jest trudniej, no bo mamy czasownik mieszkać. Jeżeli przed czasownikiem mieszkać postawimy zaimek my, no to nie tworzymy zdania my mieszkać, tylko przekształcamy to my mieszkamy, czyli odmieniamy czasownik przez osoby. W języku niemieckim na szczęście w tym miejscu jest e, tak nie jest. To znaczy „wohnen” wystarczy dodać zaimek via i już jest ok. Wir wohnen. My mieszkamy. I tutaj od razu dopowiem, że gdy chcemy zadać pytanie, czyli czy chcemy, jeśli chcemy zadać pytanie, czy my mieszkamy, to mamy zdanie Pytanie, wollen wir? Czyli co się dzieje? Czasownik idzie na pierwsze miejsce, po pierwsze, tak? A po drugie, no zawieszamy głos, nie? Czyli tworzymy pytanie, wollen wir? Czy my mieszkamy? Tyle jeżeli na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, tak, kończymy. E, mówię, krótkie, małe kroki dla osób naprawdę gdzieś tam ze znajomością podstawową, znikomą, e, słabą, nie? żebyście się tak rozkręcili troszeczkę w zdaniach. E, jeżeli chcielibyście otrzymywać, mieć dostęp raczej, może tak to powiem, dostęp do podsumowań, moich podcastów, vlogów zresztą też z kanału YouTube'owego, ale bo to się robię to wspólnie, to w opisie tego, e, tego odcinka jest link do opcji Wesprzyj na moim kanale YouTube'owym. I w tej formie Wesprzyj można wybrać poszczególny próg albo za 2 zł, albo za 10. Przynajmniej mam teraz takie, nie wiem czy to się nie zmieni. I w opcji 2 zł, czy tam złoty 99 zł jest forma podsumowania dzisiejszego podcastu w formie zdań, a za 10 zł jest to podsumowanie w formie lekcji online w aplikacji. W tym opisie tam macie dostęp na karcie społeczność do linku do tej lekcji i hasło do tej lekcji. Nie? Wszystko to jest na na właśnie formie wesprzyj pod warunkiem, że zapłacicie, wtedy macie dostęp do tych wszystkich materiałów i to będzie dotyczyło każdego podcastu, który się pojawi też u mnie i każdego vlogu, który się pojawi na moim kanale. Z mojej strony wszystko. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Było mi miło Wam trochę o tym niemieckim poopowiadać. Pozdrawiam. Cześć.